No niin, tervetuloa tänne neljänteen osaan tota Vuosaaren vaalidebattia. Täällä on tota, me ollaan Kolumbuksen, ra, Kolumbuksessa ravintola Fregatissa. Mun nimeni on Ossi Mantulahti ja mä juonan tänä illan keskustelua. Täällä mun vasemmalle puolelle on Anne Hälinen ja Eerina Vartijainen. Sanokaa vielä tota, niminumero ja puolue tota, kameralla. Joo, Janne Hälinen, 189 kokoomus. Eerina Vartijainen, 804 vuoden sitoutumatta. No niin, tota, nyt mennään sitten niin kuin, siihen asiaan, että ehdokkaat ovat nyt antaneet niin kuin paljon paljon vaalilupauksia. Nyt, nyt mennään siihen mielenkiintoiseen asiaan, eli talouteen. Eli millä sitä kaikki maksetaan? Ja tässä, tota, kun Kuosaarissa ollaan, niin otetaan satamasta, niin kysy, satamaan liittyvä kysymys. Täällä on tota, tota, tota, nämä Jussi Salberg kirjoittaa Facebookissa tällaisen asian, että mitä mieltä olette tällaisesta ää, asiasta, kun ää, Vuosaaren satamassa on viime aikoina esittynyt paljon divetymonoksidia. Ja divetymonoksidi on kuulemma tällainen asia, että jos tunnetaan nimellä hydroksyylihappo, happoste, se on, joka on se on happosteiden tärkeä aineistosa, lisää kasvihuoneilmiötä, saattaa aiheuttaa vakavia palovammoja, maaperäerosiota, korroosiota, ruostumista tuota metalleille. Ja sitä kuulemma niin tota, käytetään niin kuin teollisena liuottimana ja jäähdytysaineena ydinvoimaloissa styroksin valmistuksessa, sammutusaineissa, eräissä julmissa eläinkokeissa, torjunta-aineen levityksessä ja ää, sitten, sitten tiettyjen niin kutsuttujen roskaruokien ja valmisruokien lisäaineita. Ja tätä kuulemma on nyt Vuosaaren satamassa niin aika paljon. Mitä kuulostaa? No ikävähän se on siellä, mutta tuota, niin, mä oon mielestäni kuntavaali tuota, niin, väittelyssä enkä tuota, niin, jossain tuota, niin, ilmastokeskustelussa, että tuota, niin, sanoisin Salperille, että tuota, niin, varmaan on vähän isommista asioista kysymys pelkistä Helsingin kaupungin päätöksistä. Okei, okay, mutta se on kuitenkin paikallinen juttu, kun kulman mukaan sitä on vuosarjoja, niin sitä on aika paljon. No jos se sateessa mukana tulee, niin sillä on satanut tosi paljon. No, niin. joo, siis mä oon itse kyllä hyvin järkyttynyt tästä tiedosta. Mutta myönnän itsekin, että valitettavan tuttu aine ja käytän päivittäin sekä ulkoisesti että sisäisesti ja myönnän olevani aika pahasti riippuvainen. Nyt varmaan voidaan paljastaa jo, että, niin että mistä tässä olikaan kysymys. Tämähän on vesi. No niin, sitten tässä tässä Vesivaanien voitehista. Tämä tota, näin tota, ää, huumorin puolella. Mennään jatketaan talousasioilla. Ää, tota, ruuhkamaksut, kyllä vai ei? Ei tarvittaessa, kunhan joukkoliikenne on siinä kunnossa, että se on aito vaihtoehto yksityisautoilulle. No niin, tämä olikin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen avaus, koska tota, kun tätä katsoin näiden ehdokkaiden vastauksia tuossa Helsingin Sanomien vaalikoneessa, niin kokoomus oli tota, aika lailla yksin, tai olla kristillisdemokraatit mukana, niin kuin, jotka vastustivat tätä tota ruuhkamaksua, koko vihervasemmistoblokki kannatti. nyt teillä on kuitenkin pikkasen päinvastaiset niitä tota, näkemykset. Jos me aloittaa vaikka Eerina, miksi ei ruuhkamaksu Öö, täytyy ensin saada se joukkoliikenne kuntoon. Joo. Joo, se on just tämä joukkoliikenne, mutta siis mä ymmärrän, siis minkä takia itse näen sen hyvänä asiana, että jos meillä on sellainen joukkoliikenne, joka on aidosti varteutettava vaihtoehto, mutta silti ihmiset valitsee käyttää omaa autoaan, ruuhkauttaa keskustaa, olla siellä bussien tunteena, joukkoliikenteen tunteena ja ennen kaikkea ilmanpuhtauden takia, mä haluaisin nähdä Helsingissä kyllä kävelykeskusta. Okei, mutta pystytään Vuosaaressa silti, tota, miten Vuosaaren satamaa ja sen taloutta niin pitäisi ennen kaikkea eh, kehittää? Näettekö se eh, ylipäätään Vuosaaressa niin mitään talouden kehitykseen liittyviä asioita? Eri. Pienyrittäjien toimitiloja täytyy lisätä ja niitä voisi yrittää hyödyntää sinne satamaan. Avaa pikkasen tarkemmin. Mitä, mitä, mitä, mitä eh, tarkoittaa? lähinnä tämmöisiä vähän niin kuin ehkä toimistahotellityyppisesti niin pieniä toimistotiloja. Ja... Toimisto hotelli Vuosaaressa tapahtuu. Okay. Joo, itse haluaisin muistuttaa tuota Vuosaaren satamasta lähtevää matkustajaliikennettä vetämällä metron satamaan asti. Metron satama? Joo. Se vaatii varmaan kyllä aika, aika paljon sitten niin vä- väkeä, eikö vaan? Kyllä. Joo. Tota... Saanko antaa kommentti? Yksi raidehan sinne menee jo tällä hetkellä. Se on totta. Joo, raide taitaa, eh, eli yleensä tuli kommentti, että yksi raide taitaa tällä hetkellä mennä eh, samaan, että se on muistaakseni sellainen asia, että se on huoltoraide. Eli sieltä niin kun, eh, kun junavaunuja tulee, niin ne siirretään sitä kautta laivoista. Joka huomioitiin jo no silloin 90-luvulla, kun metroa suunniteltiin. Mites... Asukastoiminnat se mukana olleen. Joo, miten te aikanaan suhtaudutte muuten metroon tota, täällä Vuosaaressa? Hyvin, hyvin myönteisesti. Okei. Okay. Ja siinä oli yksi syynä, että saatiin yksi hyvä tuota, niin helsinkiläinen yritys pysymään Helsingissä, eli Pauli. Joo. Joo, Paulikin on saanut satamassa tilaa, kun tota, tekevät vaihtokaupan tästä näin. Tota, jatketaan talousosioilla. Veronkorotukset, kyllä vai ei? Ei. Öö, pelkkä veronkorotus semmoisenaan niin ilman, että sitä ei avaa, niin tota, veronkorotukset tarvittaessa, jos palveluita ei muuten saada järjestää. Mitä veroja korotusta? Kaik, jokuhan tämä kaiken leikin maksaa. kyllä mä sanoisin, että tuloverotus on se, joka tuota, niin, on se selkeä. Ja olisit valmis korottamaan tuloverotusta? Joo, ihan äyriä. Okei. Okay. No, itse on pikkasen skeptinen sen suhteen, että kokoomuksen puoluekokouksessa linjattiin yhteisöveron poistosta, että millä ne rahat sitten korvataan mutta tuloverotusta, tuloverotusta mä en lähtisi missään nimessä Miksi? Kyllä se niin kuin, työntekijä, työntekijän, työntekijän pitää saada se, mikä työntekijälle kuuluu. Joo. No, otetaan sitten toinen, toinen verokysymys. Kiinteistövero. Ylös vai alas vai nykyisellä? Vähän sanoa. Jos sitä korotetaan, niin se ei ainakaan auta tähän asuntopulaan yhtään. Melkein alentavin. Haluatko alentaa kiinteistövero, alentaa kiinnostavero, korottaa työverotusta, okei. Okay. Tota, arvonlisävero. Öö, enemmän tuota, niin, verottomia palveluita tai verottamaan, verottamaan mutta tuota, niin, no mitkä palvelut voisivat olla verottomia? Mm, enemmän ö, tällaiset niin kuin, ö, ihmisen arkipäivää helpottavat, helpottavat palvelut. Nythän on hirveän paljon on jo verottomia, mutta tuota, niin nämä kaikki nämä hoivapalvelut ja nämä, niin ihan niihin liitännäisetkin, niin ne olisi verottomia. Eli, Eikä koti, eli, halu, eli, eli siivousfirmat ja tämmöiset kaikki niin voisi olla myös vähän kuulostaa aika laajalta. Eli toisin sanoen, tota, haluaisit siis tota, hoivapalvelut ja siivouspalvelut vero, niin. verovapaiksi. Niin. No vähän sama, että liittyen tuohon tuloverokysymykseen, niin itse haluaisin siirtää painopistettä työn verotuksesta kulutuksen verotukseen. Eli tarvittaessa olisi kyllä jopa valmis kannattamaan arvonlisäverotusta. No, tässä oli selkeä, selkeä linjaero kyllä, eli tota, Eerina haluaisi niin kuin, äh, hoivapalvelut ja tota, siivouspalvelut verovapaiksi ja Janne olisi valmis niin korottamaan arvonlisäveroa. Perustelkaa pikkasen laajemmin, miksi, miksi näin? Miks, mikä selki tässä oikein on? mun mielestä on ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys. Joo. Että silloin kun kulutetaan enemmän, niin maksetaan sitä kautta veroja, kun taas siitä omasta työstä. Pieni se saattaa olla tosikin iso osa siitä palkasta, mitä menee sitten veroa, jolla voisi oikeasti olla jotain hyötykäyttöä. Itse ajattelen, että palvelut paremmin. Ja just tästä hoivapalvelusta osahan on jo vapaata tällä hetkellä. Miten te näette kotitalousvähennyksen? onko sitä ollut, ollut hyötyä? Tota, se, sehän luotiin tuossa pari vuotta sitten ja se kyllä niin kuin jotain tota, aikaan sai. Miten näette, niin kuin, onko se ollut hyvä asia? Pitäisikö sitä jatkaa tai laajentaa? Laajentaa. Okei, okay. onko sulla mitään tarkempaa eli konkreettista? Öö, hyväksyttäisiin niin kuin paremmin ei palvelut niin, että niitä ei niin tarkasti rajattaisi tällä hetkellä. Että esimerkiksi siivous kautta lastenhoito, niin siinähän on tarkka raja, että onko se kotitalousvähennyskelpoinen vai ei. No siis itse, itse näen kyllä kotitalousvähennyksen ihan hyvänä asiana ja haluaisin kyllä, että sitä jatketaan. En tiedä, mihin sitä laajentaisi, ainakaan tässä tilanteessa. Miten tota, rahamäärä, pystyykö se verovähennys saman korkuisena vai nyt, nyt, nyt, nyt tehtiin niin, että se laskettiin kun sitä verovähennysoikeutta 60 prosentista 40 prosenttia, aika tiukka, tiukka lasku. Niin mitä mieltä oot? No siis tää on ihan mututuntumalla, mutta sitä varmaan hyödyntää enemmän kuitenkin ne ihmiset, joilla on varaa maksaa kuitenkin. Mm-hmm. Eli se nyt oli kyllä ihan Tota, se on vähän, siinä on vähän kaksipiippuinen juttu, koska tarvitsijat on tuota niin, pienituloisia, mutta tuota niin, jotenkin se täytyisi olla, niin kuin, että se nimenomaan pienituloisille olisi edukkaampi. Voisitko sinä harkita jonkinlaista progressia? niin, niin, tulo? Niin. Minkälaista? Kyllä ollaan. Siis että ikään kuin parempi tuloset niin. saisivat vähän vähemmän niitä verovähennyksiä kotitalousvähennyksen kautta, kun taas pienempi tulos, jotka ehkä kuitenkin sitten oikeasti tarvitsee niitä palveluita. Ei. Tota, meidän on aika siirtyä nyt eteenpäin tästä talouskysymyksistä ja mennään kysymään taas yleiskysymyksiä. että Tässä Facebookista siellä on Vuosaari-ryhmä, jonka kannattaa liittyä. Että, eh, sieltä voi esittää sitten kysymyksiä ja katsoa muun muassa nämä videotkin jälkeenpäin. Ja täällä on taas Salperi kysynyt taas mielenkiintoisen kysymyksen, että eh, ketä vuosaarilaista ehdokasta pidätte itsenne jälkeen parhaana tuota valtuusta? Ei saa aloittaa. Tota, tässä ihan reilusti sanon, että tuota, niin, ihminen, joka eniten on vuosaara tälläkin hetkellä hoitanut, niin on Loukola Eija, joka on vasemmistoliiton niin hänellä on kokemusta. Mutta tuota, niin, äh, mieluusti näen omasta ryhmästä ekonomi Melanderin ja äh, sitten tuota, niin, äh, tuota, Mäkinenkin omalla tavallaan filosofia ja omat kokemukset terveyden ja sosiaalipuolelta ja kyllä, että, ja hyviä ehdokkaita on Vuosaaressa tällä hetkellä on Joo, mä pähkäilin tuota kysymystä, kun mä tuon näin. Mä en, mä en osaa niin kuin, hei, suoraan sanoa, koska mun mielestä niin kuin, tärkeintä on se, että niin Vuosaaresta saadaan nyt joku tai jotkut valtuutetut. Ja kyllä mä itse niin ainakin omasta ryhmästä kannatan kaikkia right, siinä tuli äänestys, äänestyssuositukset. Tota, sitten nyt ehdokkaat saatte, saatte kaksi minuuttia että vapaata keskustelua. Tota, että aloittaisi vaikka sillä tavalla, että ää, mitä haluaisit kysyä he, Ja Janne saa aloittaa tällä kertaa. Mitä haluat kysyä Eirinalta ja tota, sitten Eirina vastaa ja sitten vastakkain sitten vice versa. Janne, ole hyvä. No, mikä sai sinut alun perin lähtemään mukaan politiikkaan ja ehdolle? Olen ollut tuota niin, jo nuoruudessa lähtien niin yhteyden asioista hoitamista, eli poliitikon itse ajattelen, että se on yhteyden, yhteisten asioiden hoitamista. Ja, ja miksei sitten myös asuinpaikalla, joka on nyt ollut viimeiset yli 20 vuotta, niin miksei sitten myös Vuosaaren työssä. Sun vuoro. Ähm, ihan haluaisin kysyä sulta, että milloin sinun mielestä nähdään Vuosaaren sillan vieressä niin kevyen liikenteen Silloin. Milloin? <laughs> Aika spesifi kysymys. Itse on monesti kävellyt siitä Vuosaaren siltaa pitkin ja se on yksi syy, minkä takia mä en hirveän mielelläni siitä kävele, että siitähän ei ole missään nimessä mukava sen liikenteen vierestä mennä. Et heti kun siihen on varaa. Joo, eli mä voin tämän kysymyksen oikeastaan jätin ihan tarkoituksella äsken kysymyksen vastaamatta. Eli olen 90-luvulta lähtien sitä toivonut sinne itse olen kolme kertaa henkilöautolla ollut lailla niin, että mulla on paloauto ollut takana ja paloauto ei ole päässyt ohitte. toivottavasti se olisi pian ja se olisi myös hälytysajoneuvojen... Niin, että se ei kevyen liikenteen väylä sitä... Pystytään hyödyntämään sitä hälytysajoneuvoja. Meillä on aikaa vielä tota, joko yleisön kysymykseen, tai onko yleisöstä ketään, joka haluaa kysyä jotain? No niin, ole hyvä. Eli Malmin lentokenttä säilytetäänkö nykyisellään vai laitetaanko asuntoa? Ja kumpi aloittaa? Kuulikaan. Joo, eli kysytään, toistetaan kysymys kameralla, eli valmi lentokenttä, mitä se tehdään? Säilytäänkö, säilytäänkö nykyisellään vai tehdäänkö asunnoilla? Hyvä kysymys. Mä en lähtisi tällä hetkellä kajoa. Miksi? Koska Helsingissä on just hienoa se, että täällä on vähän kaikenlaista. Ei tarvi koko kaupungin olla pelkkää suurta samanlaista asuinaluetta? Tota, äsken tuossa sanoinkin, että lentokentän vierellä on tilaa rakentaa, en tarkoittanut, että lentokentälle. Eli itsekin hetken puistolassa asuneena, niin nimenomaan siinä vanhassa, niin tota, ei, ei kentälle tavoite. Mitäs sen vieressä? Kyllä, se, lähe? kyllä siinä tuota, niin, Tattarin suota voi jo vähän tuota, katsoa, että onko siinä niin kenties asuinkäyttöön ja kyllä siinä sitä maata riittää siellä päin. Tyydytykö vastaus? Suurin piirtein. Vieläkö väärä vastaus? <laughs> Voidaan ottaa jatkokysymys voidaan laittaa, tota, niin, koska me saadaan niin sanotusti Helsingin asuntotuotanto sille tasolle, millä se kuuluu olla. Eli koska saadaan Helsingin alueen asuntotuotanto sellaiselle tasolle kuin mitä se, mitä, mitä, mitä se pitäisi olla? Ei eri saa aloittaa. Sitten uskalletaan tehdä radikaalit ratkaisut, että ruvetaan oikeasti rakentamaan. Joo, mitä sinne radikaalit ratkaisut on? että ei käytetä rahaa sellaiseen rakentamiseen, joka ei hyödynnä ihmisasumista. Äh? Eli liikenteeltä kenties vähän ja Asuminen kuntoon ja sitten vasta nämä liikkuminen ja tämmöiset. Ja kyllähän mitä unohdettu jo onneksi. Ikävä, ikävä olisi olla tässä tilanteessa sellainen vähän tyylinen realisti, että ei koskaan sille tasolle, millä se pitäisi olla, mutta paljon asioita, mitä oikeasti voidaan tehdä. Meillä on esimerkiksi tyhjillä olevia teollisuusliikekiinteistöjä, mitä voitaisiin muuttaa asunnoksi, että aina ei tarvitse olla uudisrakentamista. Selvä. Nyt sitten otetaan vielä loppu. Uh, joo. Thank niin you.

niin, no tämä oli spesifi kysymys, eli toisin sanoen kysyttiin Vuosaaren esteettömyydestä. Eli äh, liikkumisvammaisille ja tota, sitten, äh, sitten, myös niin kuin, äh, pyöräilijöille, tota, miten, miten näette asian ja tota, miten parantaisitte asiaa. Ja Eerina, ole hyvä, aloittaa sinä. Tuota, niin, <clears throat> tuli maininneeksi tuossa aikaisemmin, että on kolme vuotta ollut tuota, niin, puoliso omaishoitajana ja itse asiassa sen verran paljasta, että sattui menemään tuossa äsken juuri sähkömopolla. Hänellä on sen verran iso sähkömopo, että se ei mahdu tämän kolumbuksen päässä olevaan hissiin metroon, vaan pitää mennä sieltä toisesta päästä. Ja jotka Vuosaaren tuntee, niin siinähän on urheilutalon vieressä, niin siinä on niin luminen tie mennä sinne hissiin sitten, jos esimerkiksi kulkuksesta lähtee. Ja, tuota, ja sitten esteettömyyttä on myös se, että valaistus ei ole riittävä, näkövammaisille esimerkiksi joka paikassa ei ole riittävä. Ja harvat liikennevalot on kuulovammaiset, tai niin näkövalot niin ei ole, tuota, niin, ei ole tuota, niin, ääni laitettu, että Vuosaarta pidetään esteettömänä ja täällä sen takia tämä on tärkeä kysymys, koska Vuosaaressa on rakentaminen. Täällä on hirveästi esteettömiä asuntoja, mutta täällä ei pääse esteettömästi välttämättä liikkumaan. Esimerkiksi metrolta polkumien sulkemisen jälkeen. Niin nämä on aika hurjia nämä lähikadut kulkevat tässä. Janne itse asiassa hyvä, kun sanoit tuonne, että Kulosaarta pidetään esteettömänä, koska minä, jolla ei ole minkäänlaista henkilökohtaista kosketuspintaa tähän asiaan, niin olen itse asiassa itsekin pitänyt näitä niin hyvin esteettömänä niin julkisiin rakennuksiin pääsee, koulutukseen pääsee. Mutta ei ole tullut ajateltua tällaisia, että niin kun, hissi voisi olla liian ahdas. että ihan mukava kuulla tällaisesta asiasta palautetta, mitä voidaan parantaa. Niitä voidaan tehdä aika pienillä panoksilla kuitenkin parantaa ihmisten elämää. Selvä. Tota, nyt sitten a, a, aika tota, lopettaa keskustelu ja nyt annetaan ehdokkaalle taas sellainen, niin, tota, ää, miksi juuri sinua pitäisi äänestää, äänestää minuutin mittainen puheenvuoro. Ei Riina, ole hyvä. Ja sanon loppuun vielä nimi ja numero. No, minua on pyydetty tuota, niin usein tuomaan esille sitä tietotaitoa, mikä mulla on sosiaali- ja terveyspuolella tullut omaisena, ammattilaisena ja itsekin asiakkaana. Ja myös se, että Vuosaari esimerkiksi on asuinalueena ollut sellainen, että olen asunut kaikissa näissä Aurinkolahdessa, Merirastilassa ja tällä hetkellä asun Keski-Vuosaaressa. Ja miksi minua pitäisi äänestää, jos haluaa, että jotain muuttuu. Olen sen verran sisukas ämmä muuttamaan asioita. Eija-Riina Vartiainen, 804, KD sitoutumaton. Joo, itse edustan tällaista hävyttömän huonosti päätöksenteossa edustettua ryhmää, eli nuoret miehet. Ja haluan siellä oma, oman panokseni tuoda siihen, että myös nuorten ääni tulee kuuluviin ja se, että nuoria kiinnostaa. Nuoret myös äänestää huonosti. Ja toivonkin, että nuoret lähtisivät sankoin jo, sinne uurnille se sunnuntainen ennakkoäänestys päättyy. Ja äänestäkää nuorta, jos nuoret ei äänestä nuorta, niin ei äänestä kukaan muukaan. Se on ihan varma. Ja Janne Hälinen, 189 kokous. Selvä. Tässä oli tämän päivän debatti. Kiitoksia kaikille osallistujille ja kiitoksia koko internet-yleisölle. Meillä on tässä live-striimiä, meillä, meille tulee videot YouTubeen. Mun nimeni on Ossi Mäntulahti ja Janne Hälinen eh, eh, kokoomuksesta, Eerina Vartijainen kristillisdemokraateista. Kiitoksia teille kaikille, käykää äänestämässä. Kiitoksia. Joo,